babong mo có Cosa mamma mia بدنياي وآخرتي يا رسول الله هي خذ Sayyidus Sama bung mo di mo tamadi pagi dunya wa akhirati ya rasulullah